しょううう昨日もトイレ掃除今日もトイレ掃除明日もトイレ掃除トイレトイレトイレもう嫌頑張れヤシロ泣けるなヤシロあめくれこれは七不思議の一人トイレの花子くんと その助手である私の、ある放課後のお話呪縛少年花子くん、オーディオスケッチ CD。放課後少年花子くん そんなに嫌がられるなんて、困ったななんでちょっと嬉しそうなのごめんごめん。でも、俺の助手になったからには、トイレ掃除は欠かせない義務なんだ。せめて、楽しく掃除できるように色々考えてみたから許してよ。色々ってじゃーん名付けてカゴメ学園夏のトイレ大根祭り第3位置芳香剤を大根の香りに さらに大根でトイレを鮮やかにデコレーションその3大根もっけ導入大根はいらんその4ヤシロは大根がちちちあのそんなに嫌がられるなんて困ったなだからなんで嬉しそうなのもういい他の人に相談する他の人 楽しく掃除をする方法うん何かいい方法ないうーん、好きな人と一緒なら何でも楽しいかな。好きな人と一緒なら、かというわけで、コウ君に連れてきてもらっちゃったうっす。連れてきてもらったこんにちは。え源てる先輩じゃあ、早速。 はい動かないサクッと行かせてあげるからチュンチュチュンチチュンチヤシロ助けて私源先輩のモップになるのヤシロー いじゃんストップ花子のことは俺に任せてくれるって約束だろそうねんだだ大丈夫だ花子ちゃんと掃除の手伝いだけするように説得してきたからうわ嘘だじゃあなんで刃物持ってるのさこうの言うことは本当だよ7番僕はここに戦いに来たわけじゃないただ汚物を掃除しに来ただけでほら俺を掃除する気だ俺を俺を掃除する気なんだ 掃除なら別のところにしようぜ昇降口とかはいはい。しょうがないな、こうは。あの人は、好きあらば俺を消そうとするみたいだからダメええー、でも、トイレ掃除が楽しくなるくらい胸がときめく人なんて、源先輩くらいしか。うーん。そうだ、ヤシロ。ならさ、 俺を好きになったらいいんじゃないそしたら、毎日トイレ掃除でも楽しくなるだろうそれは、それはちょっと、無理かな傷つか放課後少年、花子くんカイと私のときめき便所ライフ普段は女子トイレの掃除ばっかりしてるけど、 お掃除だけじゃなくて、時にはこんなこともやってます。全ひだじゃあ行くよせーの王様ガールだ王様ゲーム、女子トイレで社は掃除だけじゃつまらないって言うから、俺が社のためにいろいろ考えてあげてるんじゃん社の、ために あ、 <sighs> なんで俺まで花子王様ゲームってなんだえ知らないの少年は子供だな将来のために覚えておきなよ教えて花子くん王様ゲームって何まずは王と数字の書かれたくじを人数分用意するよ 今日の場合は、俺、ヤシロ、少年、土ごもり、もっけだから、1から4までの数字と、王様で5枚のくじだね。なんで俺まで。王のくじを引いた人が王様。王様は数字を引いた人たちに何でも好きな命令ができるんだ。ってことで、やってみようそれで、最初の王様は誰王様俺だイエーイいきなり花子かよ。あ 言い忘れてたけど、この王様ゲームは普通とちょっと違うんだよね。違うそう何を隠そうこのくじは悲願の不思議道王様を引いた人の命令は絶対に実行される例えば3番と4番がもっけちゃんが3番で先生が4番だ花子のやつ一体どんな命令を3番と4番が ンコを踊る本当に踊っちゃうわけ面白いでしょお前後で覚えてイエイうわ花子くん後々大丈夫王様だーれだ 俺か俺が王様ね王様がこのクソゲームから抜けるするためじゃあ一番がええー、お前が一番か元生徒の俺にひどい命令なんかしないよね土籠先生7番様 漢字の書き取り、この本一冊終わるまで。なんて不愉快だった。王様ガールが時代が来た今度はもっけちゃんが王様なのねよかったもっけちゃんならきっと可愛い命令だろうしおい命令は何だ豪華な飴が欲しいとかかなうーん 全員殺す。え七不思議になる。ええー、それ命令じゃないじゃん。命令でもダメだろ。え、じゃあ目をこせ。な、なんだ、冗談かな <laughs> もう、もっけちゃんったら、可愛くても怪異なんだから。へえ、王様ゲームか。面白そうなことやってるね。兄ちゃん キーってひゃーいや、花子、兄ちゃんを化け物扱いすんじゃねえ兄ちゃん、一緒にやろうぜこう。ダメダメダメダメ追い返して違うもん、俺、なんとかしてああ、俺ですか。へえ、先生も一緒だったんですね。七不思議の中ではまともな部類だったし、生徒たちにも人気はあるので、今まで見過ごしてきましたけど。源、なぜスマートフォンを 女子トイレに入り浸る男性教諭明日のニュースですねスープカモメ学園教師逮捕女子トイレが大好きかやめてください土ごもりゲームゲームの続きしましょう王様だーれだヤシロが王様いたは王様源先輩にいろいろしてもらう も番号がわからない愛の波動愛の波動を感じるのよ源先輩の番号は来た番番が王様に壁ドンして愛をささやき番だねね愛してる そうだな。う、う、う、せっかく王様になれたのに。残念だったね、ヤシロさん。先輩とテル兄の番号が見える先輩は1番、兄ちゃんは3番。少年、早く命令出してよ。よよよよよしこれで元気出してください、先輩 4番が1番に壁ドンして愛をささやく4番愛してる番号言い間違えたそれじゃあ次がラストせーの王様れだあ、僕だね。 <laughs> 勝滅はなし落ち着いて話し合おう。 やだな僕はゲームをしに来ただけだよ。じゃあ、1番と、4番が。4番だと。僕と、消えるまで殺し合おうか。やっぱり消しるから放課後少年、花子くん。 それは、とあるうららかなトイレ掃除の日のこと。はーなこくーんあれいないいや、しろこ。今の花子くんの声個室トイレの中から聞こえたような。た、助けてえ花子くん殺す殺す殺す楽しい 詰まって死ぬかと思った。いまあもう死んでるんだけど。えっと、どう突っ込めばいいのかな。とにかく、モケちゃんどうしたの 花子くんにいじめられた濡れ衣どう見ても今俺がいじめられてたでしょ普段の行い。俺らいじめてない。ない。そうよね。もっけちゃんたちはいい子だもんね。殺そうとしただけ。え我ら、七不思議になりたい。七不思議、殺せばなれるはず。七不思議になりたいのなりたい。ほかほかにして殺す。ほかほか 教えて花子くんほかほかは、熱殺放球といって、蜂などが行う敵に群がり集まって温めて殺す集団防御法だよ。必殺技みたいでかっこいいから、男の子は、要チェックだ殺しちゃダメちー。花子くん、この子たち、いっそ七不思議にしてあげたらうん。 確かに今七不思議の席はいくつか空いてるけどさ、こいつら絶対悪用するでしょしない、しない。いい七不思議になる。ナイフに銃持ってたら説得力ないんだよな。はあ、まあ、しょうがないな一応、面接だけしてみようか面接七不思議採用面接うん。面接官の主会、 シ c が七番トイレの花子さんです助手の八代ねねですよろしくお願いしますでは自己紹介からどうぞ我らもっけいいかいアピールポイントは我らかわいい癒し系ごっつになる金を稼げどう花子くんと違って癒し系かいああ、七不思議が癒し系ってどうなの えまあいいや。次に、志望動機をどうぞ。うま、我らはこの学園を滅ぼす。おう、不採用でいい今のはジョーク、アメやる。ほ、本当は世界を滅ぼすはい、不採用七不思議になりたかった。無念、無念。もっけちゃん、 でもモケちゃんはなんでいろいろ滅ぼしたいのかしらそうね可愛くても怪異だし凶暴なんじゃない違う我らいい怪異人殺しはしないそれじゃあどうして学園滅ぼして作る人間全員働かせるを見つけ人間どもひー頼む愉快な タイトルはアメ畑の労働。諦めなよ。そうだそんなことしなくても、飴が欲しいなら作ってもらえば作る。ほら、土ごもり先生とか、前に授業でべっこ飴作ってたのよ。はあ、頼めば作ってくれるかもね。おいで。 あ、小テストの採点もくたびれるな。続きと。ん地響き。雨よこせ雨雨よこせなんだうわ私が気軽に提案したばっかりに落ちろ 先生安らかに数万個のべっ甲飴を作らされた後先生は解放されました放課後少年花子くん大丈夫、ある日の放課後 花子くんが風邪をひきました。体がこんなに透けて、って書いて風邪ひくの聞くぞ。人呼んで、怪異風だ。怪異風怪異風っつうのは、名の通り、怪異だけが引く風だ。普通の症状、くしゃみ、咳、熱の他に、擬態が弱まって見た目に怪異の特徴が出やすくなる。 怪異の特徴それぞれだが七番様は例だからいつもより透けてるな治るんですか普通の風邪と同じだしばらく安静にしてりゃ治るがうんよしょっと花子くん起き上がっていいのおすっげえ花子くんやしろ俺風邪とか何十年ぶりに聞いた体熱い顔赤い 少年に見せてくるイエーイちょ花子くんあぶつかったイエーイ花子くん待って少年花子くんフラフラしてるとまたぶつかっちゃう安静にかいい風そうなの そのせいで花子くんのテンションがちょっとおかしくて、こうくんのところへ行くって言ってたんだけど、花子くん見てないそうだったんすか。突然花子がすげえ勢いで飛びかかってくるから、俺、てっきり。少年イエーイ <laughs> ついに本性を表したのかと思って。バリバリ。 怖いギャー花子くん花子が弱ってるせいかわかんねえけどいつもよりすげえ聞いちゃったみたいっす花子くんしっかりして花子くん花子くんやしろ花子くん起きて心配してくれてるそっかなんか嬉しいな誰かに心配してもらえるのも 看病してもらえるのも何十年ぶりヤシロおいお前どこ掴んでヤシロの足冷たくて気持ちいいそれ消火器花子くんどういうことどうしてそれと私を間違えてるのか全然わからないねえ、そうよね、こうくん。先輩落ち着いてください落ち着いたいぞその声は、もっけちゃん くくく七不思議弱ってる我らこの時を待っていた殺しほかほかにして殺す覚悟で 何がどうしてこうなったんだ花子くんにぴったりくっついてたからモッケちゃんたちに風がうつっちゃったみたいで7番様はうつしたら治ったらしいっすすっきり放課後少年花子くん <sighs> これで今日も掃除は終わりねお疲れ、やしろ。 花子くんが手伝ってくれたら、もっと早く終わるのに。 <coughs> 俺、まだ病み上がりだからさ。会に病み上がりとかあるのはあ。まあ、いっか。なんだかんだで、平和な時は、こうくんや先生たちが遊びに来てくれるし。うん。最初の頃より、嫌じゃないかな。やしろどうしたのううん、なんでもない。 それで今日の放課後は何する花子くん